Здравствуйте, уважаемые руководители и собственники бизнеса. Я Вячеслав Богданов, тренер по продажам и руководитель компании «Мастер продаж», которая предоставляет практическое обучение для всех тех, кто занимается продажами. У меня 23 года опыта в продажах и около 5 лет опыта в обучении сотрудников отдела продаж. Я обладаю академическим образованием в области технологии обучения и в нашей стране я единственный, кто обладает четырьмя уровнями обучения тренера по продажам. Среди компаний, которые получали наши услуги, есть такие компании, как группа компаний «Лидер», Porsche Центр Молдова, сеть ресторанов «Энди Спицы» Плачите, компания «Конструкт Ресурс», компания «Экстериор» и многие другие компании. Мы смогли добиться роста продаж у наших клиентов от 20 до 110% в сравнении с предыдущим похожим периодом времени, в зависимости от рода деятельности компании. Кстати, все оглашенные выше цифры можно проверить, обзвонив наших клиентов. Звоните сейчас в нашу компанию и получите контакты наших клиентов для подтверждения результатов практического обучения продажам от компании Мастер Продаж. Или зайдите на наш видеоканал в YouTube и посмотрите видеоотзывы. Теперь вы смотрите это видео, чтобы принять правильное решение для обучения вашего отдела продаж обязательно прочитайте небольшую статью на нашем сайте о том, как правильно принять решение при выборе обучения для персонала. Я, во-первых, очень хочу, чтобы о обучении в нашей стране складывалось хорошее мнение. А также хочу, чтобы вы платили за обучение, которое приносит на самом деле реальные результаты. Не тратьте ресурсы на обучение, которое не состоит из практических занятий, или обучение предоставляет консультант, который сам не съел пуд соли в продажах. Главные преимущества нашего обучения. Во-первых, 75-80% нашего обучения состоит из практических упражнений. Во-вторых, все корпоративное обучение готовится специально для вашего отдела продаж для ваших сотрудников и для того продукта, который продает ваш отдел продаж. В-третьих, все обучение проходит правильно. Что значит правильно? Это значит постепенно или поэтапно, увеличивая сложность тренировок, и каждая следующая тренировка является продолжением предыдущей. Очень похоже на правильную последовательность обучения в школе. Если вы, вы еще не были в первом классе и не научились читать и писать, то вы не изучаете такой предмет, как физика, так как в физике уже надо уметь читать, писать и считать. Точно так же и в наших тренировках. Если вы еще не научились искать и находить клиентов, то вас никто не просит учиться устанавливать контакт с клиентами, так как вы этих клиентов еще не нашли, с кем вы будете устанавливать контакт. И когда вы научились искать и находить клиентов, или они сами стоят у вас в очереди, тогда мы учимся располагать к себе покупателей. Чтобы они стали к нам более дружески относиться, рекомендовали вас и вашу компанию, или приходили к вам еще много раз. И самое главное, предоставляя наше практическое обучение, мы устраняем главную причину, по которой люди не усваивают любой материал будь то изучение сотрудниками инструкции или обучение в школе, и неважно, где этот человек обучался. И что важно, устраняя эту причину в продажах, мы увеличиваем объем продаж и снижаем количество ошибок в работе персонала. За три года мы исправляя и корректировали наше обучение. Оно уже подготовлено и полностью заточено под нашу культуру взаимоотношений ведения бизнеса и отношению к продажам наших покупателей. Ведь вы же согласны с тем, что подход, подход к обучению в продажах в Америке абсолютно отличается от того, как относится к этому в нашей стране. Поэтому мы подготовили наше практическое обучение так, что теперь мы можем с легкостью сказать, в нашей стране такого обучения никто, кроме нас, не может предоставить. Итак, что же теперь вам нужно сделать, чтобы получить профессиональное обучение по продажам? Нужно позвонить нам вот по этому номеру телефона прямо сейчас и назначить время и день встречи с нами. В остальном мы вам поможем. В случае, если в вашем отделе продаж немного сотрудников, или вы сами хотите обучиться продажам у нас, тогда пройдите по этой ссылке и запишитесь на открытый курс по продажам, на котором обучаются сотрудники из разных компаний. Итак, желаю вам отличного настроения, высоких результатов в продажах и чтобы рядом с вами всегда были люди, которые искренне хотят вам помогать. Звоните к нам прямо сейчас.